ты ее разобьешь. Ну, Максим, езжай на кахоте туда. Пипец лагает. Игра лагает. Какой ты полицейскую машину сейчас сбил? Я спокойно езжу, нормально. Я никого еще не Вон, ребята, смотрите, он сбил полицейскую машину, ё-моё. Как он ездит, кры криво лялся, и вот он проехал вот вот. У меня пустые.